мен аты жөнім э, гүлжан тоқтасынқызы осы қытайдағы э, қырғынға нәсілдік қырғынға ұшырап жатқан э, өзіміздің қандастарымыз өзім де сол арғы беттен келгем алтыншы жылы деген қырғын басталар кезде қашқандай болып келгенбіз келе салып сол жақта қазақтарды жаппай қоныс лагерьге қамау тұтқындау басталып кетті осы қазақстанға келген бетімде қазақстан азаматтығын ала салып осы қазақтардың құқығын қорғау бойынша серіжан жанбілаштың командасымен жұмыс жасап кеттім қазірге дейін сол тіркелмеген нағыз жұрт ұйымы қазір партия болып жұрт партиясы болып тіркелу басқышында тұрған осы атажұрт партиясының белді мүшелерінің бірімін атым гүлжан тоқтасынқызы менің айтайын деп тұрғаным енді қазір өзім ең жақсы білетін тақырып ретінде осы қытайдың қаупі туралы айтқым келеді өйткені Қазақстан екі жақтан қысып тұрған біреуі қытай біреуі ресей дейтін болсақ қытайдың қаупі бұрынғыдан да өте күшейіп кетті деп ойлаймын өйткені қазіргі ә, жарайды 2016 жылы басталған қазақтарды жаппай тұтқындаудың өзінде мысалы біздің ютуб каналды қарасаңыз он мың видео арыз бар яғни он мың демесек те бір жеті сегіз қазақ туысы тұтқындалған қазақ сол кездерде 2015 жылы мен офиста өзім бірден бірден отырып соларды тіркеп архивтестіргенмін екі мың он жеті екі мың он сегізінші жылдары серікжан біләш тұтқындалудан бұрын сол кезде офисте күніне 40 та елу адам келіп арыз беретін сол арыздың он мың видео мысалы бізде әзір архивте базада сақталып тұр және ә, қалқарада шахитпіз деген қытай концлагерь туралы үлкен база бар қытайдағы шынжаңдағы э, қырғынға ұшырап халық туралы сол Шахидпіз деген үлкен э, бүкіл қара танитын сайттың ішіндегі қазақтар туралы ақпаратты тегеміз ашықтан ашық біз не шығарамыз соны ол шығарып отыр яғни э, ағылшын тілінде жарияланып отырмыз қандай канал Шахидпіз деген база бар халықаралық мынау жиырма бірінші ғасырда осындай заманауи қоғамда қытайдың коммунистердің қолдан жасап жатқан қырғынының ә, дәлелі ретінде бүкіл әлем сол шахидпіз деген каналдан көптеген дәлелдер алады және біздің каналдан алады яғни шинжаңдағы мәселе туралы яғни біз сол кезде ә, еуропа елдері америка елдері ә, қытай туралы ақпаратты қытайда болып жатқан қырғын туралы нақты шын ақпаратты біздің канал яғни бір шығарып тұрған терезе сияқты да өйткені шықпады өйткені ұйғырлар бостандыққа шықпады да қазақтар осы жақта қазақтар бірігіп мысалы біз сол кезде еріктілер болып көтеріліп ә, офис ашып жеті сегіз тілге аударып сол офисті ә, сержан біләш бастап ә, ақпаратты шығара бастағаннан кейін қазақтар бастады да концлагерден босап келген жүзге жүзден артық концлагерь куәгерлері құпия және ашық болып бүкіл ақпаратты жайып салды одан не өмір тұрады осының арқасында бүкіл әлем қытайдың қылмысын білді деп ойлаймын енді қазір э, қытай соншама э, қазақтарды ұлт ретінде жойып жіберу үшін сол концлагерьлерді ашты мысалы неге десеңіз э, қазақтарды тілінен айырды дінінен айырды мешіттерді қиратты қазақтың ұлттық дәстүріне балта шапты мысалы бүкілдей сол концлагерьді ашумен бірге сыртта жүрген адамдардың дінмен айналысуына және әйелдердің ә, жаңағы хижаб хижаб емес енді ол жақта қазақтар хижаб кимейді мүлдем хижаб деген нәрсе болмаған бізде біз негізі арғы бетте қазақтар дәстүрлі дінді ұстанамыз мынау басқа секта деген нәрсе көп болмаған бірақ қытай өз э, қармағындағы емес өзінің отарындағы деп айтуға болады яғни біз өзіміздің ата бабамыздан бері жасап келе жатқан өз жерімізде жасап жатқан яғни қазақ қазақияның бір бөлшегіміз кезінде ресей ресей мен қытай бөліп алған әсілі біртұтас тұтас қазақ жері болған яғни біз тұрған жер мысалы мен тұрған жер іле жетісудың басы соны бөліп алғаннан кейін ә, біз өз ата бабамыздың жерінде өніп өстік кейін қытай 49 жылы осы ә, сталинмен бірлесіп ә, жаңағы советтік үкімет құрған кезде ә, сол шинжаңды да отарлап алды яғни ол жерде ұлт азаттық көтерілістердің барлығын бас жаныштап мысалы оспан батырдың көтерілісі оның типтік несі белгісі содан кейін бастап біздің тұрған жер яғни ресми қытайдың отарына айналды деген сөз міне содан бері біз ол жақта қырғын көріп келе жатырмыз әр он жыл сайын мысалы алпыс алтыдан жетпіс жетіге дейін мәдениет зорлық деген қырғын болды ол кезде де қаншама қазақтар қырылып кетті және әрбір жерде осындай сол кездегі лагерлер қазір қайталанды тарым лагері деген болған мысалы шынжаңның анау ұйғырлар тұратын районда қазақтың ұлттың бетіне шыққан қаймақтарын апарып қамап сосын қазақтың мықтыларын азаматтарын басқа ұлттарға үйлендіріп шата жасап қазақты жою үшін көптеген ұзақ жылдарға жоспарланған бұл яғни өзінің отарындағы халықты қытайластыру үшін екі мың он алтыншы жылғы мына қырғында соның жалғасы бұл тіпті одан да Э, өте қауырып, өте қорқынышты жүрілді себебі қытай өте алып экономикалық тұлға болғаннан кейін оның үстіне қытайдың ұзақ жылдарға мынау экономикалық әлемдік жаңағы дүниенің қожалық құқығына таласу яғни америкамен бақталасу деген сияқты бүкіл дүниені өзінің арзан тауарымен жаулау үшін ішкі өлкеде көптеген дүниенің жаңағы несі деп аталады мысалы қытай дүниенің зауыты аталады бүкіл ұсақ түйек механизм анау мынаның бәрі қытайда өндіріледі ғой бірақ қытай қытай қытай тілінде балқы деп айтады яғни қытай өзін өзі қамдаудан асып кетті артық дәрежеде өндіріп қойды және бүкіл шикізаты жер асты байлықтарының бәрін Э, яғни жұмсақ болды деген сөз сондықтан ол енді қайту керек ол басқа ірге кеңейту керек батыс өңірді ашу деген сылтаумен осы э, соңғы жылдары ә, э, шинжаңға қаратқан несі күшейді қырғыны күшейді және мынау біздің қазақстанға да қаратқан бір жол бір белдеу деген жобасы бар ғой аты сондай жақсы біздің қазақстанның мысалы мемлекетінде де мынау нелерде де айтады бір жол бір белдеу елдің достығы бірақ шындығында бір жол бір белдеу ол тап таза қытайдың өзінің экономикасына қызмет еттіру үшін орта азия елдерін әсіресе түйеден қазақстан қырғызстан сияқты мынау түрік халықтарының мемлекеттерін кейін бүкілдей қытайластыру үшін жасалған үлкен жоба ол сенің жер астында байлығыңды алады ә, үстіндегі адамдардың бәрін қытайластыру үшін әзір шинжаңдағы қазақтан айырылып қалдық міне бес жылда қауырып жүрген соншалық бүкіл қазақ тілді мектептер жабылды ә, адамдардың бәрі лагерьге кіріп шыққаннан кейін рухани ә, дүниесінен бүкілдей айырылып қалды да үрей ішінде адамдар ә, қытайласу несіне өтіп кетті басқышына бүтілдей қорқады ешкім ештеңе дей алмайды есі барлар шамасы келетіндер қазақстанға қашып келіп жатыр көшіп келіп жатыр бірақ былай айырылып қалды олардың ұрпақтары қазір қытаймен үйленіп қазір емес олар нағыз қытай болуға дайын адамдар да діннен айырылған олар қауіпті адамдар емес оларға ешқашан сұрақ болмайды және түрмеге кіргізбейді екіншісі неке дейді яғни қытаймен үйленген қазақтың балалары қыздары олар қауіпті адамдар қатарына кірмейді олар оларға керісінше үкімет жағынан машина беріледі үй беріледі ақша беріледі қос беріледі сөйтіп арақ шетіндер олар үшін ең қауіпсіз адамдар саналады деген ресми түрде қытайдың ақпаратында қарасаңыз ол э, жақта қазақтан айырылып қалды ғой бүкіл балалар қазақша сөйлейді қытайша сөйлейді қытай болып кетті негізінен э, енді әзіргі біздің оны ол жақта қазақты қойып мына жаққа неге қауіп төнді дегенде қазіргі ең бірінші мәселе мынау визасыз режим біздің қазақстанға келіп жатқан визасыз режим туралы біздің каналда көптеген ақпараттар бар іздесе не үшін қауіпті екендігі туралы сол екі каналда осы қытайдың қауіпі туралы өте көп дүниелер айтылады қытайдың қауіпі визасыз режим деген мысалы 15 күндік жақында бір, бір айлық ашады деп жатыр оның өзі бірінші жағынан мынау демографиялық экспансия қытай жаркенттен келген қытайларда сан санағы жоқ өте көп қытайлар келіп жатыр олар не үшін келіп жатыр қытай деген қартайған ұлт яғни оларға үйлену керек еркектер өте көп өзінің э. қаласында ішкі қаласында ә, екіншіден олар үйленіп осы жақта қалып қалу керек және мынау коронавирустың себебінен және қытай компартиясының шегіне жеткен мынау соңғы жылдардағы өзінің халқында қысып жатыр ғой мысалы өйткені ә, коммунистік билік әлемдік тығырыққа тіреліп тұр мысалы путиннің да басындағы жағдай сол бәрі бір апанның бөрілері ғой қазақша тілмен айтқан сондықтан оның барлығының тығырыққа тіреп тұрғаннан кейін ол қалайда өзінің диктатурасын сақтау үшін өзімен ауыз жаласатын өзімен бірлесе алатын халықтарды елдерді мемлекеттерді іздеуде сондықтан біздің билік олардың қолайына өте жақсы жағып тұр себебі біз қаншама жылдан бері қытайдағы тақырыпты көтеріп жүрміз бірінші болған не үшін билік бізге көмектеспейді деген бірінші дәлелі бізді тіркемейді арада қаншама өтірік ә, белсенділер тіркеп береді біз тіркемейді бірақ біз бір қауым ретінде бір ұлт ретінде әй ұлт ретінде емес ұйым ретінде біз әлі алты жылдан бері осы жұмысты жалғастырып келе жатырмыз біздің мүше санымыз ешқандай кеміген жоқ мысалы тұрақты мүше дейсіз жүз, жүз неше тұрақты мүшеміз әлі бар өзгерген жоқ бірақ бізді ешқашан тіркемеді ал енді ол аз болғандай мынау босқындарға қазір қытайдан қашып келген сол жылдардан бері қазірге дейін тоғыз босқын болды мысалы біздің немізде архивімізде олардың ешқайсысына азаматтық берген жоқ олар не жұмыс істей алмайды не ақша жоқ қазір босып жүр оларды жақында канада үкіметі әкетуі мүмкін өйткені шыңдаңда қырғын көрген аз жергілікті халықтарға сондай саясат шығарып отыр өзіміздің мемлекетіміз қабылдамай басқа халықтар әкетейін деп жатыр да қазақ ретінде босқында сосын жаңағы қоныс лагерьге кіріп шыққан қазақтар бар солардың барлығының ешқандай жағдай жасалмаған негізінде біз ұлт ретінде тарихымызды ең болмағанда осындай қырғынға ұшыраған тарихымыздың бар екенін кейінгі ұрпаққа қалдыру үшін біз не үшін жүрміз дегенде біз бүкілде архивтестіріп бүкіл нәрсені жазып сызып ютуб каналда айтылып жүру оның бәрі келешек ұрпақ үшін өйткені бұл қалу керек тарихта біз ештеңе істемегеннің өзінде де келесі ұрпақ қытай бізге не жасады осы коммунистер осы жүйе осы система ауыз жаласқан бізге не істеді дегенде ол дәлел ретінде қалу керек сол үшін біз көптеген жұмыстар жасадық деп ойлаймын бірақ бірақ біздің биліктен ешқандай көмек жоқ әзір керісінше қазір ең негізгі нәрсені айтамын мына визасыз режимде неге десеңіз қазақтарға ешқандай жеңілдік жоқ визасыз режим деп өтірік біздің үкімет барып қытайдан ұсыныс қылып өздері өтініш қылып осындай екі елдің арасындағы ауыс күйіс жеңілдету бұл өтірік қандастарды бетперде қылып ә, визасыз режим дегенді ә, қойып қойғанмен әмелетте оның бәрі қытайларға қаратылған қытайлар кез келген ә, қытайың осы жерде жүр мысалы көбейіп кетті жақыннан бері олар үш жылға бес жылға он жылға жұмыс виза албаған бірақ қазақтар виза ала алмайды қалаяғы ә, қазірдің өзінде үрімжідегі қытай қазақстанның консулдығының өзі визаға өшірет алу үшін қытайлар емін еркін кіреді олардың дүкейлері бар байланыс бар бәрін сол жасап қойған оларға өте оңай тіпті консулға бармай да ала беруі мүмкін электрондық визаларды ол үйінде отырып өйткені олар бірден қытай болса бірден алады ал қазақтар қазақ байқұстар барып он күн он бес күн очередь алып тұрады екен әзір консулдың алдында ал очередьті бір сағатқа ғана ашады екен бір сағатта алсаң алып қалдың алмасаң бір бір очередь очередь деген жаңағы кезек бір нөмір консулға кіретін бір нөмірдің өзін біздің ақшаменен жүз жиырма мың теңгеге сатып отыр сол қазақстанның мемлекет ретінде қандастарға көңіл бөліп енді сол нәрсені жасамауға болады қазақтарды сондай қаңғыртып жатыр ештеңе не қыла алмай жатыр қытайдағы қазақтардың қазіргі жағдайы қандай жағдайы өте нашар жерін тартып алдым малын тартып алдым біз ол жақта көшпенді мал шаруашылықпен айналысқанбыз яғни біз дәстүрлі осы шаруашылықты мықты ұстанған болғандықтан біз не үшін ә, қытайласпай сақталып қалдық дегенде біз бірінші дінді жақсы ұстанды жаңағы дәстүрлі екіншісі көшпенді шаруашылықпен айналыстық негізгі ә, сол болғандықтан ал енді мына қырғын басталғаннан кейін бүкіл малын тартып алды конфискелеп жерін тартып алды қытайларға берді ол жерді содан әзір тек қана құл болу ғана қалды ғой зауыттарға барып жұмыс істеп өте төмен бағада ә, жалақы алсаң ғана көнсең ғана жүресің болмаса жағдайлар өте сосын кредитке байлап тастады біздің қоғам сияқты яғни екі қоғамның да системасы ұқсас кредитке байлап тастады халықты бұл бұл жүйе әлемдік жүйе ғой бірдей әлемдік жүйе бұл бізде қытайда ғана деп ойлап мүмкін екен біз мына жаққа келгеннен кейін бәрін көрдік негізінде бұның бәрі әлемдік жүйе екен шын дұрыс айтасың халықтарды құрту үшін сол сондай жағдайға қазақтар келе алмай жатыр қиналып жатыр мына жақтан үміт күтіп отыр мысалы көше түні екіге бөлініп қалған отбасы қаншама осы жаққа келіп емін еркін өзінің жұмысымен айналысса оған виза бермейді көрдіңіз ба 15 күндік виза болсын кәдімгі виза болсын қазақтарға жоқ жолын тапқан не болмаса көп ақша жұмсап ана жемқорлардың жемсауын толтырғандар ғана келіп жатыр да былайғы халық келемей, келе алмай отыр олар тек қана енді қытайға құл болады қызын береді ұлына келін алады егер ол алмаса олардың басы кетеді лагерьге өте қауіп ішінде жағдай өте қиын ол тек қана бұл жаққа ал енді көші қонның көші қон бүкілдей тоқырап қалды ғой мынау неден кейін осы қырғын басталғаннан кейін көші қонда тоқтады мысалы мәсимовты соттадық деді ғой мәсимов кәрім мәсимов кезінде ұлттық қауіпсіздік несі болып тұрған кезде көптеген кедергіліктер жасады визаны тоқтатып тастады бес жыл бес жылсыз виза бермейміз әй азаматтық бермейміз деген сияқты бәлелердің бәрі соның бәрі қандастарға жасалған кедергілер әзір мынау қазақстандағы мынау ә, көші қон саласында да былықпалық өте көп өте сұмдық нәрселер бар бүкіл жерде былықпай көп былықпалық өте көп қандастардың азамат осының барлығы деген өте қиын жағдай ол өте қиналып біз жай шырылдап жүрген жоқпыз біз басымыздан өткізгендіктен біз көзіміз жеткендіктен осы қайтсек те жұрт тіркелмеген жұрт, ұйымын партияға тіркелсек осы қарапайым қазақтардың жоғын жоқтасақ деп жүрген адамдарымыз ғана өйткені бар шындық солай болып тұр да өйткені бәрі бір жүйе екен ресейдің де қытайдың да біздің жоғары жақтағы барлығы ә, тек қана диктаторлық бір жүйе иә, ол жақта қазақтар лагерьге қамаса енді мына жаққа қытайдың экспансиясы визасыз режиммен қытай келетін болса бітті қой біз ұлт ретінде жойылып кетеміз олардың, олардың санымен біз біріншіден тең аса алмаймыз екінші базардағы біздің кәсіп кәсіпкерлерді құлатайын деп жатыр енді ерекше анандай олигарх дейсіздер өте үлкен ғана аман қалуы мүмкін қытаймен ауыз жаласқан ал жай ертең қытай келетін болса аға сені көкөнісіңді де сатып алады базарыңдағы бутиктің бәрін қытай сатып алады да орнына біреуді қойып қойды бірақ «Ә, қожайынның бәрі қытай біз құл боламыз ең сұмдық ақпарат мысалы қытайлардың ақпаратын қарап отырсам қытайлардың бір сөзі бар мынау жақыннан бері қазақстанға келіп арнап жүрген блогер қытайлардың бір сөзі бар екен «Ә, қазақстанда дейді сауда жасау өте оңай екен мен сендерге бір қызық айтайын дейді бір үйкі деген қытайдың сөзін тыңдап отырып мен төбе шашым тіпті сонда айтады қазақстанда дейді адам денесіне зиянды ә, мынау хиу хиу чампин дейді қытайша адам денесіне зиянды улы жемектіктер ә, қытайда сондай ә, жаңағы қара қоғам деген қытайдың өзінде бізде қытайда базар басқару деген мекеме болады яғни бағаны теңшеп отырады бағаны базарда кім артық баға қойды не болмаса адам денсаулығына зиянды тамақтар болса өндіріс істер болса олар тексеріп штраф қоя алады қытайдың өзінде сондай сұмдық бар ал қазақстанда ол жоқ екен деп анау аң сонда бүйтеді кез келген қазақстанға сен қыл аяғы тышқанның терісін әкелсең де сата алады екенсің дейді соны ойлаңызшы хэу чампин деген қытайдың адам денесіне өте улы ішпектер ішпек жемектіктері бар рак пайда қылатын мысалы балаларды неше түрлі сал ауруына пайда қылатын балалардың ақыл ойын тежейтін Э, сондай неше түрлі қытайдың ұзақ уақыттық тәжірибесінен өткен э, сондай ішпек жемектіктер бар көп жеуге болмайтын улы соның өзін кез келген жерде сата алады оның үстіне үстеме бар бағаны тексеріп бас, басқарып тұрған ешкім жоқ дейді егер біреу сен неге сатып жатсың десең бұлар ана ақшаны өте аз алады екен дейді бізде біреуге мысалы жұмысыңды бітіру үшін ә, аз дегенде миллион теңге болмай бітпейді қытайда ал бұл жерде 200 теңгеге сатылатын қазақтар бар екен дейді көрдіңіз бе қытайдың өзі сөйтіп айтыпты сонда біздің қоғамымызды әбден зерттеген бұлар ол оп оңай бүкіл ә, қазақстанды өзінің отарына айналдыра салу екі мына мында тұрған нәрсе өйткені біздің қазақта сатқындар көп сатқан қазақтар салады екен сата салады екі жүз теңгеге жүз теңге сатыла салады иә ұлттың мүддесін сата салады қытайдың өзі айтып отыр ешқандай тексеретін бұлар елді болашақты ойламайды иә, бақылайтын ешқандай орган жоқ дейді біздікі сияқты бақылап басқару бажы мекемесі тексеру мекемесі жоқ екен бұл деген еркін сауда дейді еркін сауда сен не сатасың сатасың деп тұр ғой оның өзі деген біздің ұлтымызға қаншама қауіпті болады мысалы өте қорқынышты жағдай улы жемектіктерді сатуды оның өзін тежемесе біттік біз ары қарай шаруамыз не болады сол сондықтан ол арғы бет болсын бергі бет болсын қазақтың тағдыры қыл үстінде тұр көп адам сезе бермейді біле бермейді бірақ қытайдың кім екенін біз жақсы жақсы білгендіктен біз шырылдап жүрміз ертеңгі болашақ ұрпақтардан айырылып қаламыз біз біз кеткенше бәлкім аман тұрармыз бірақ келешек ұрпақ бітті ары қарай қазақ ұлты ретінде жойылып кетуіміз мүмкін көп адам айтады ой қазақ мемлекеті бар ғой сендер тақап жібересіңдер сендер артық айтасыңдар дейді олай емес ол қытайдың құпиялы қытайдың зымияндығы әзіргі мынау жасап жатқан жұмыстарының барлығы біздің үкіметпен бірлесіп ол өте бұл, бұл үшін қазақ елінде осы алға басар жастар оқыған жастар білімді жастар бірлесіп арнайы қытайды тани зерттеу комиссиясын құру керек ата жұртпен бірлесіп отырып зер салып зерттеу керек мысалы жергілікті қазақ жігіттер Э, мынау профессорлар бар ғой мысалы мұрат әуезов қытай туралы жақсы сөйлейді екен бірақ мен сол кісіден басқа қытай туралы айтқан ешкімді көрген жоқпын мысалы зиялылардың ішінен жоқ басқа жерде мынандай ғылыми кафедраның ішінде зерттеп жатырмын оны білмеймін бірақ ашық ақпарат ешқандай қытай туралы ешкім айтпайды ғой қытайдың кім екенін айтпайды жоқ ұлттық қауіпсіздіктің өзі ә, тымпиып жатып алып бәрін зерттеп жатыр ма мүмкін емес қой оның бәрі сондықтан қытайдың қауіп қытайдың кім екенін зерттейтін комиссия құрылу керек өте үлкен қауіп төніп тұр сол айтар жақсы рахмет